春が近づいているね。春が近づいているね。そうね。だいぶ暖かくなった。そうね。だいぶ暖かくなった。やっぱり暖かい春がいい。やっぱり暖かい春がいい。 近づく、近づく。そうね、そうね。暖かい、暖かい。いい、いい。